La couleur jaune c'est Clara, la couleur rouge c'est les la couleur fer c'est Magnus, la couleur violet clair c'est Fille. Euh, c'est tout blanc, il y a de la brume leur âme, ils ont chaque pouvoir. Euh, Le jaune, c'est la classique. C'est l'envers. La couleur rouge, c'est la plus la, le la, le couleur. Le vert, c'est la TNT. Alors, c'était pas comme ça. la brume, elle est en train de... La couleur, la rose, la, violet foncé, la violet foncé, la violet clair, c'est l'amour. Hein. Mais il y a la peur. La peur, elle, elle l'attaque, la violet foncé. Et je suis fille. Quoi, Clara Et j'ai une idée. Et si on ramène Magnus Ah oui, et les gardes. Super idée. Magnus et les gardes.

Mais regardez là-haut, Magnus et les gardes. Euh, Magnus. Oui. Allez, allez, allez, allez. Qui j'entends parmi nous qui est... Quoi Lily, c'est toi Mais qui voudrait Clara Non, juste dis-moi qui t'es. Qui Moi Je suis Lila. Quoi Dis-moi, Magnus, Dis-moi quoi, Ellie hmm. Ok, C'est toi, Lily Regardez-la mourir. Non Les gars Pourquoi tu l'as tu, tu l'as tué parce que je voulais son arme. Non, et les gars, sans sans elle, Magnus son âme va se casser. Oh non Lily Tu... Tu... J'avais quoi Tu vas mourir. Non, Magnus. Justifie. Partez d'ici. C'est... Je... Ok, je le ferai. Bla bla on fait que de blablader. Maintenant, laissez-moi vous, vous, vous, vous, vous, vous tuer.